А ты можешь нас там заберись? Так я потом зайду. Этот, Виталий. документальная версия. Давай, Паш! Камин. композиция группы Space Magic Play. О, я тоже люблю. А, Кстати, классно мелодия. Если я дома

Yeah. представить песню нашей переуральской группы «Инди Небо», где я являюсь внештатным диджеем. И вот этот такой ремикс, в общем, я сделал на их популярную песню, которая вышла на многих MP3 эм сборниках. Спасибо, огромное спасибо хочу сказать всем нашим преподавателям электронной музыки. Спасибо Селигеру. Yeah! Раз. Большое спасибо нашим коллегам по электронному цеху за такое энергичное вступление. А, вы напрасно расходитесь, потому что сейчас мы начнем а жужжать. А, будет весело. Перед тем, как начнем жужжать,